Dobry muta! Dobry muta! Dobry muta, mały szyb! Да. Алло, привет, Дожевозил. С днем рождения. Но ну, у меня ведь день рождения летом. Но ну, ведь день рождения своего канала 26 декабря. Что, серьезно? Gracias. stod död. Då, då, jag de tog, de tog. Då, då, då. Då, då, då. Då, då, då. Då, då, då.